<laughs> خب امروز روز انتقامه الو فروشگاه صنعت الکتریک شما نماینده این شرکت سیم و کابل ستاره یزدین خب من یه سری لوازم و خرت و پرتای برقی میخواستم آره کابل فشار قوی باشه آه باش الان لیست رو براتون میفرستم ممنون خدا آدرس آدرس هم میفرستم باشه باشه خداحافظ ای چقدر سریع من که هنوز آدرس نفرستادم خب همه چی آماده است شروع کنیم اینم از این حالا نوبت توم است اینم از تومه آره آقا جون مدت هاست منتظر همچین لحظه ای بودم امروز تقاس همه بلاهایی که سرم آوردی و پس میدی 음... 어, 음, 음, 음. یا خدا من میمیرم برای مرغ حالا وقتشه چی؟ چی؟ چی؟ چی کار میکنی پوفیوز؟ آقا جون میدونی چقدر دهن منو سرویس کردی؟ حقت بوده امروز